んがガラ空きでしたよ。それにしても千枚家ですね。今すぐにでも新築したいぐらいに。え誰ってやだなクリーパーに決まってるじゃないですか。あ、動かないでくださいね。でないと今すぐはぜますよ。 別にただ爆発したいだけお兄さんかわいいなねえお兄さんお願いがあるんだけどいいかな 拒否権はないけどね。 <laughs> どうせ爆発するんなら、僕からじゃなく、お兄さんの手でやってほしいんだ。 お兄さんのことずっと遠くで見てたんだ。一目惚れっていうのかなお兄さんの挑発でいけたらどんなに幸せなんだろうってずっと思ってた。大丈夫。お兄さんがやりたいことをやってくれたら、それでいいから。それとも、僕みたいな体じゃ不満 答えてくれないんだでもお兄さんの体は正直だねここからでも鼓動が聞こえてくるよさあお兄さんの導火線で僕に火をつけて。